Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Ça va Loïc Ça va super et toi Super Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons attaquer la deuxième grande famille des instructions algorithmiques, à savoir les instructions de lecture-écriture. Ces instructions vont nous permettre d'insérer euh, de l'interaction lorsque euh, notre algorithme sera transposé en programme dans l'ordinateur. Ça va permettre de créer des interactions entre l'ordinateur et l'utilisateur de nos programmes. Alors, tout au long euh, de cette vidéo et de la suite, lorsqu'on parlera de lecture et d'écriture, il faudra se mettre à la place de, la machine ou du programme. C'est le programme qui lit ou le programme qui écrit. Donc, quand le programme écrit, eh c'est un message qui s'affiche à l'écran lorsque le programme lit, eh c'est le programme qui récupère une valeur saisie au clavier par l'utilisateur. donc on va commencer tout de suite par l'instruction d'écriture qui va nous permettre d'afficher à l'écran soit du texte, soit le contenu de variable, soit euh, le résultat d'une expression directement. Et donc on va vous montrer euh, les trois syntaxes possibles qui correspondent à ces trois cas d'utilisation. Donc dans un premier cas, euh, c'est l'affichage le plus simple d'un texte. pour ça, la, la syntaxe est la suivante. On a le mot-clé « écrire ». Ensuite, nous ouvrons un jeu de parenthèses ce jeu de parenthèse sera présent à chaque fois euh, à la suite du mot écrire. Mm. À la fin de l'instruction, on trouve notre point-virgule, et donc euh, entre ces parenthèses, c'est là que tout se joue, on veut afficher du texte, on va donc afficher notre texte entre guillemets, et ce qui apparaîtra à l'écran, c'est donc euh, le texte qui est entre guillemets, mais les guillemets n'apparaîtront pas à l'écran. Les guillemets permettent de préciser qu'il ne s'agit pas d'une variable, mais de, de, lettres qui sont positionnées entre guillemets. Voilà. Alors deuxième cas d'utilisation possible, vous souhaitez afficher à l'écran le contenu d'une variable. Bah, vous allez euh, écrire sur votre feuille de papier, sur votre algorithme, le terme écrire suivi des parenthèses qui apparaîtront toujours avec le terme écrire. Dès qu'il y a le terme écrire, vous mettez derrière des parenthèses. Et entre ces parenthèses, vous allez faire figurer tout simplement le nom de la variable que vous voulez afficher à l'écran. Alors notez bien ici que ce n'est pas le nom de la variable qui est affiché à l'écran, mais bien le contenu de cette variable. Donc ici, dans mon exemple, dans ma syntaxe, ici, j'affiche pas non variable à l'écran, mais j'affiche le contenu de ma variable non variable à l'écran. Évidemment, cette instruction se termine par un point-virgule, comme la précédente. Enfin, on peut écrire euh, une expression, donc afficher à l'écran le résultat d'une expression. Donc pour ça, la syntaxe, c'est toujours écrire, les parenthèses, le point-virgule à la fin, et entre les parenthèses, bah, une expression. Donc euh, ça peut être euh, le résultat d'un calcul qui va s'afficher à l'écran, ça peut être la concaténation de chaînes de caractères. On peut par exemple afficher des chaînes de caractères et puis insérer au milieu de ces chaînes de caractères le contenu d'une variable, donc avec des concaténations. Voilà, un exemple très classique. Alors, il est à noter que, euh, comme pour tous les algorithmes qu'on a vus jusqu'à présent et tous ceux qu'on verra par la suite, il est possible d'en faire la trace de ces algorithmes. Et lorsqu'on a des instructions euh, de lecture-écriture, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir faire figurer ce qui se passe euh, au niveau de la trace. Et donc, dès qu'on va avoir dans, un algorithme au minimum une fois l'instruction écrire, on va ajouter dans notre trace, en plus de toutes les colonnes pour chacune de nos variables, on va ajouter une nouvelle colonne qui sera la sortie écran et qui va permettre de faire figurer tout ce que le programme au niveau ordinateur sera censé afficher à l'écran pour l'utilisateur. Donc on ajoute une nouvelle colonne qu'on appelle écran et qui euh, permettra d'afficher tout ce que fait l'instruction écrire. Donc dans ce premier exemple, eh bien, nous avons une seule instruction simple qui est écrire. Donc on va, euh, pour faire la trace, bah, tracer euh, toutes les colonnes nécessaires. Donc on n'a aucune variable déclarée, donc mm. basiquement zéro colonne pour, pour les variables. Par contre, on a au moins une fois l'instruction écrire, donc une colonne écran. Dans cette colonne, on va afficher le texte que l'on souhaite écrire. Ici, c'est l'exemple le plus classique, l'exemple de base. C'est euh, le texte Hello World qu'on souhaite afficher à l'écran. Et donc, euh, bah, ici, au niveau de la trace, dans la colonne écran, on va écrire le texte Hello World, euh, ici sans guillemets. C'est exactement ce qui va s'afficher à l'écran qu'on écrit dans la trace. Ouais. Alors, à noter que cet algorithme, ça sera un des premiers programmes que vous développerez lorsque vous attaquerez vraiment la programmation. Petit programme Hello World. Alors on va passer maintenant à la euh, deuxième partie de ces instructions de lecture-écriture. On vient de faire l'écriture, donc on va faire la lecture. Et la lecture, elle permet euh, à l'utilisateur de saisir une valeur au clavier et de stocker cette valeur dans une variable. Alors ça correspond grosso modo à une affectation de variable, euh, et donc évidemment ça a les mêmes contraintes qu'une affectation, c'est-à-dire que la variable que vous souhaitez affecter, à laquelle vous souhaitez affecter ce qu'a saisi l'utilisateur, doit être déclarée avant. Et en plus de ça, il faut que ce que saisit l'utilisateur soit du même type de données que la variable que vous avez déclarée. Typiquement, si vous demandez à l'utilisateur son âge, ben, vous devez avoir déclaré une variable de type entier, ça paraît plus logique. Si vous demandez à l'utilisateur son nom, il faudra plutôt déclarer une variable de type chaîne de caractère. Hmm. Et si euh, tu demandes à l'utilisateur son âge et qu'il tape euh, du texte, eh bien, euh, le programme ne marchera pas aussi. Donc, c'est à l'utilisateur aussi d'être vigilant. Euh, et euh, souvent, on fait précéder du coup les instructions lire d'un petit message expliquant à l'utilisateur ce qu'on ce attend de lui. Voilà. Donc ici, on prend un premier exemple, enfin pas un premier exemple d'ailleurs, c'est la syntaxe euh, générale de, de, la lecture. Donc ici, on utilise un mot-clé qui est le mot-clé lire, qui, comme le mot-clé écrire, est suivi de parenthèses et se termine par un point virgule. Et entre les parenthèses, il y a une seule syntaxe possible, c'est le nom de la variable à laquelle on veut affecter la valeur saisie par l'utilisateur. Donc ici, euh, lire non variable, c'est la variable appelée non variable qui va recevoir ce que l'utilisateur aura tapé une fois que l'utilisateur aura appuyé sur la touche entrée. C'est euh, la touche entrée qui euh, déclenche l'affectation. C'est ça. Alors on va prendre un petit exemple, un petit algorithme exemple. Ici, dans cet algorithme, euh, on a déclaré une variable qui s'appelle nom, qui est de type chaîne de caractères, et on a une première instruction euh, d'écriture pardon, qui suit derrière. Donc on a le terme écrire, une parenthèse ouvrante, et le texte entrer votre nom, de point qui suit, encadré par des guillemets, le tout se terminant par un point-virgule. Donc si on fait la trace, le début de trace de ce début d'algorithme, on a donc deux colonnes, puisqu'on a une variable, donc on a une colonne avec la variable nom, et comme on a une instruction écrire, on a une nouvelle colonne avec la sortie écran, et dans la première ligne de cette sortie écran, comme si c'était une variable finalement, on fait apparaître le texte « Entrez votre nom » sur le guillemet parce que ça correspond à l'affichage du programme. Donc ici, au niveau de l'exécution, euh, on arrive à l'instruction suivante, qui est une instruction de lire, donc lire un nom euh, ». Lorsqu'on exécute le programme, eh le programme va s'arrêter jusqu'à ce que l'utilisateur ait pressé la touche Entrée. Donc l'utilisateur, il a sur son écran euh, le texte Entrez votre nom, donc bah, ça lui indique, donne un ordre d'idée sur ce qu'il a à Faire, Donc nous, on est devant notre écran, on tape Loïc et Julien, on appuie sur Entrée et euh, lorsqu'on appuie sur Entrée, il se passe deux choses. La première, c'est que le texte Loïc et Julien est affecté à la variable nom. Et la deuxième chose, c'est que le programme reprend son cours. Et donc passe à la suite, c'est-à-dire à, l'instruction suivante, qui est à nouveau une instruction d'écriture. On, affecte, on, affiche ici à l'écran le résultat d'une expression. Et donc cette expression, c'est quoi C'est le texte hello concaténé avec le contenu de la variable nom, qui a été juste au-dessus euh, affecté, initialisé par une valeur, que l'utilisateur a entrée, suivi du texte contenant trois points d'exclamation. Et donc ça fait apparaître le texte à l'écran, Hello, Loïc et Julien, suivi de trois points d'exclamation euh, sur notre affichage, sur notre sortie écran. Ouais, alors vous remarquerez une petite astuce là dans la concaténation de, de texte, c'est qu'on a volontairement mis des espaces euh, juste avant euh, et juste après, donc juste avant les guillemets fermants et juste après les guillemets ouvrants des chaînes de caractères à concaténer. Donc ça, ça permet de faire une phrase avec les mots qui soient séparés simplement. Ouais, les uns des autres. Alors, euh, petit teasing pour plus tard, euh, lire et écrire sont des fonctions à un paramètre et sans retour. Et ça, on en reparlera euh, bien plus tard au cours de ce cours d'algorithmique, lorsqu'on abordera justement les fonctions. Donc voilà, vous savez tout sur les deux premières des quatre instructions au total. C'est vraiment trop rapide, je trouve. On avance vite. Hein. Ouais. On vous remercie de nous avoir suivis, on vous dit à bientôt. Ciao Ciao